Septagon no tak ada. Septagon construct. Kalau Sept September 9 tak tahu. Itu <coughs> kan? sebab Octagon. Sebab Octagon. Sebab Octagon 8. So Septagon apa yang Sept? Septagon Sept cuba kau kira. Apa? Uh, cuba kira berapa dia punya. 1 2 Seven, four, ada tujuh. Jap, how many penises tu dia? Mana tahu? How many penises <laughs> do octopuses have? Dia tak tahu random semua lah Kamu Does an octopus have a <laughs> penis? Ya lah, jap Kucing yang give nak, cuba keluar Macam mana nak bagi kucing tak keluar? Eh, Kalau kau potong lah sunat dia Memang paksa dia rumah Macam siapa Rumah apa Yang kucing dulu Kelabu semua tu Oh Pemandul ke tak kan? Belum Tapi dia memang tak berani keluar Apa tu kucing kau asyik keluar? Tak ada asyik keluar dia bukan dia keluar pun dia keluar mana aku tingkat tujuh mati dia Tapi cepat besar besar Ayah hantar pergi vaksin semua Kepek lah Buat duit dia Semai ke tak? Dia yeah, oh, semai smite bodoh lah. Aku dah bagi list punya bayi nak smite lagi. Apa lagi lu mau? Lesen Eh, hilang terus, oh Okay, biasa. Oh, nice, oh What the fuck? Oh, How is that even possible? Ah. What? Wuih aku tak dapat nak makan ke? Ha. Ah, saya belanja eh Banjir, Oh, jadi biasa juga Heaven eh, tak keluar. Baru kita. Uh, Sorry for it. What? So, macam dia boleh bunuh ke? Hah? Huh? Macam dia boleh bunuh ke? Aku dah makan. Oh. Oh. Oh. No. No, no, I don't die. Jangan dekat dengan aku, jangan dekat dengan aku. No. Oh. Ya, ada ada kena kau yang bunuh, Reza. Kau tahu kan? Ah ya, ah tahu dah. Yang bunuh, oh, Yang bunuh. Okey. Satu lagi, Anwar yang dekat. Lagi dekat dengan aku. Pada sekali slap kena aku mati. Banyak ada mil. Banyak tu. Pedih, pedih. Pulak sini ya. Eh, oh. Tahu tak, tahu tak. Nak kena die. Sorry, sorry. Puf. Gila eh, sakit gila babi Tak oh, kena juga Kalau aku lagi Oh, ada pierce charge tak? Tak sempat nak makan Oh, mas. Tak sempat nak makan. Okay. tak, tak. Oh, aku saya tunggu kau sendiri. Aku campak ke belakang sana. Oh, ya. Yeah. Sebab kalau kau tak clear pun, ini kau apa mana aku campak lah. Tapi okey, GG, GG. Damn it, betul aku boleh mati last-last. Last. last. last.